bulungi nnyo ne muganda nti gwe ekyolowooza museveni asobola ekikola adirobwa pulezidenti abutalaka ate abweddize okwongezayo okulonda kitegeeza nti sipiika yakwata pawa olwo mhm. museveni aba obuyinza bwa pulezidenti abutalase kyangu okubukomyawo seeke mhm. mubuuzizza wano emuga seeke nyinyonyola mhm. bwotalaka omukazi mwange omukomyawo tikisoboka anti kyobulaba ku bakadaaga mafiye gamba nti wayi museveni yali anepredictable yali kwongeza yo nagwa sipiika bayinza okukola diiru bombi mm. nga madiveni gyakolagana negundi ne putin kibula bagugumuka mm. eh, naye waliwo omukwano gwange yabadde agamba okumpa eh, sente mm. musajja mulungi ennyo ate mugagga nanga naye nzi saagala ondabe nti eh, kankupangisize ekifo kampangise mu hoteri omwezi mulamba nteke <laughs> hmm. mu seefu gwe jenga okugulewo zengena mu hoteri ezebbeeyi aha mhm. nemugana agana naye ewaka nti ayo eh, ewaka ewange oti ayo nti gwekwata vaani mhm. okwate pikapu mhm. kubyombi byolaba mm. eh, teekako kiri kyoyagala okumpa kiteeke mu kawunga mu nsawo z'obuwunga ku eh. road block abaserikale bajja kubatta maama nti ono agenze kulaba munne <laughs> balaba nsawo za buwunga eh. Eh. kumbe munda kisumuluzo kirekaawo nemmotoka gyolese nobuwunga nze ngenda okukeberamu nga si buwunga dirwe gwe <laughs> ate ekyo nakyo omukazi agamba nze ndi mufumbo naye musajja kugonjogerera bulungi nnyo kati kunkukolere nkukolere ki ate baze tanta Eh, eh, nti siyange namwotere kujjayo sente mbukakukolere gundi seefu ngaojjamusindika emotoka eh, nobuwonga bwako nekisundu kitegere nti munanga ne kaadi yaayo mumanya gange omusajja yansanga musuubuzi nasanga ntambuza bigere nga ngenze musetawuse wali mumotoka mm. nagae nti ategwe kyotambuza ebigere kyantugende nangulira landi kuruza mpya ne kaadi nagimpeerako hmm. Hmm. abantu bakwagala nyo wava muno yanga ndiwayo Eh, wali ofisa ku benzi enyirira konze nedanzi ti ajangu leta yezolesa enkongereko eyalifted from london kati yange naye tekaddiye benzi eyo tekaddiye saagala oddeyo muziri eh. nina levo kwenakutuusa tekaddiye mwana wange jangu jangu ninawo erabika obulungi nze nkoledde abantu wano abantu basiima naabalina ekikumi nawe kakati emengo katono katono nyo mayega is in danger emiaka musamu yes mwami mayega is in a big is in a big trouble singa muina ko singa muina ko luganda nali mukai nale kulira katikiro mayega ayaya ya, ya. enkoko ze balete wange embuzi sente ze balete yatubulide buganda byetu seko miaka musamu yasoka na centralizing a cent wa mutima mubi abali bali ya cent olaba bangenda buno obukufira buno obwebikabo naye buwamba mm landboardnaga nti ye ekyapa kyatasayirinzeeko ku buganda landboard bonna n'abagobayo banna alye yekka huwayo tebamwagala nakamu kakati kirabika ndoza abimengoba bano babawa ku kaadi ku zino gundi zino ezokumotoka ezitambula sitiika uh, hmm. kakati bano bamakubi yabakubyekubye nabo basala amagezi bakola diru yabwe yaponye manye ya mandera era yayiise era bagamandera enkundi mayiga yagikubye kakati si muvubuka mm. i found out this is a highly intelligent young man his father is the bishop omulabirizi w'emasaka tamale atuula ekako wawesi buganda ekitaawe kitaawe wani woona omuvubuka yavuddeko obuzibu onaava mm-hmm. mitinge mm. omuvubuka eddisi w'amakubuya omuvubuka ono siniya lekichala mukusana univesity emukono mulo munamateeka mm-hmm. yakuba maye gamugamba nti pulezidenti yakuwa emmotoka munaana emotoka mukwano gwo gundi omuyo agivuga endala waziteeka olutale we lutandikira avuma ffe ate makubu yayagala obwakatikiro kati ne makubu yono yamukubye makubu yayafiiridde ne kabuse nga bafiiridde mu ddiru y'obuwunga ono bamubuuza pulezidenti museveni yakuwa emotoka munaana zabaminisita eh, kati yaga akutta omuvuka looya mukubye mu kukomera nalabye negundi mukwano gwange amongi naye akutta bagundi no kadaga has received a lot of information on pretenders nti buli muntu yenna kasaba ategedde nti kadaga takyagenze this is what happens bonna bajja ngonono unalimba minisa webya mbubantadde ku pressure kubanga tebagala ono musajja afune gundi extension gimujeeko nkukube nkukube nkwabye nkukube ku butambi kukube ne kuluno lwenja okusooka okulaga ne satellite photos nkulage nkulage ekiri mu masanyalaze kyoyagala okukola nziza ku myaka omusanvuamaiga kakati ono omuvuka amugamba nti emotoka omunaana ziriwa pulezidenti zeyakuwa mm. ono agugumuka agugumuka atuswaza atuswaziza nnyo alaga gavumenti nti nzibi nti nedda omusajja yakuwako ekikooyi toyinzaga nti anjereze nnyo okumpa gomesi nemotoka kabaka emuvu gyabeeramu gyatambulemu yaani gwe konvo yekuwerekera mumengo yagula landrove ezo negondi pikup ezikuwerekera kakati ekyamusibisa ono omwana akuba makubuya ye akuba makubuya balwanira bwakatikkiro kakati gwe oba mulwanira obwakatikiro butalina kyebuli sibwamikairi kintu sibwamayanja ankanji mumulinga omusajja pulezidenti abalwanira obwa pulezidenti bwa somalia kakati mulimuki ngatogamba museveni buvaakogamba kino tokitutte nnyo pasono aa ah, ah, hmm. lutalo luli mengo kati falumba ffe atya makubu ya mm. Ah, oh, oh, eh, oh, talumba mweatyamakubu eh, ya munne mukolokota eh. buganda mm, si buganda si yagirwani ati twagitandisa eggulu nze namugambye ekintu kimu nti yeetaaga buyambi yeetaaga sheeke muzaata amugumye abasiraamu babudaabuda nnyo omuntu agenda okuva mu kifo ngaabadde akyagala nnyo nekibagamba nti oyo omugjako okkonvoyiteyeebaka ate ngaejja kgenda nemuliika yagugumuka buli mwana gwe bajja kubeera asooka kuyomba ekyoffe tetukiranamu beere kakati bala ogenda beere bali kujeeko kabaka bwatyo bwakola oinakabaka nemuseven tewali njawulindako kabaka bwomukolera ekintu oyina bwomutuusa ate gwe nakuta kakati onazimbye amayumba agakaani sulutaani kati ate ayagala yo anazza obuganda ayagala yo anazza abataka ono abataka yabagoba abambejja batuuse kufumbirwa bonyangu omulangira bamukutte nti simanyi jonjo yajinza ekyapa omulangira agobeddwa mu nyumba e, e, e, bula abawangudde kati gwe tokyasobola betagayo walikati kabaka anonyayo binato biteka ku katikiro anti kati yamutadde kabaka bwakola kabaka ne museveni tewali njawulo noloyo kasiteggwawo koky okufulumya ekisaawo oba tewamwagalidde mukazi ategeera nti kati weyawula waliwo omusajja w'emisiri okyamujjukira koky yamufulumya ekisaawe yali akyavuma kooci nga kubayingiriza ate ebyegoolo <laughs> kasita kooca golo golo ono golo atulibira amanya otasebaako golo atiribira golo golo ono golo golo akyali sitede ne bwemumuvuma naye kooci kasitakulaba nga otandise okutagala hmm. weyawula oli bwoti otandise no yamugumikiriza nakwata entebe nagitekayo ngaalinga kabaka naye agenda nentebe ye kakati loloyoyo e, is over yowalolo in any what, administration once yowalolo is uh, over prepare for exit kyeŋamba gwotalaba buganda bweyakayakana mm, sikyo ekikulu buganda tesobola e, e, e, ekikuma buganda kiki ekikuma buganda basekabaka amasiro tewali mulembe gwonna amasiro ge gaali gakubiddwankuba era ngenda nendaba enkuba ngebasekabaka bakola bibiki ebyo oba ku nsi bakubwa enkuba kati tubasabe nti bali muggulu wali owuliddeyo nti sekabaka gundi nti omutuukirivu bakola ebyewuunyo luwumujjo yakola ebyewuunya ne bamuteeka nebatuukirivu sekabaka wa buganda ki bakola bikolobero kibamwanga ebibakubya enkuba tebangayo kabaka kiriza bajjajja be ne bakubwa enkuba mu masiro ng'ono kanaye kamufumulewo tafali namunagani tafali yuko wapi pesa ya tafali yuko wapi ii gwera ne bakuwa akawunga nobulawo omwana akakuse nakeyira oyagala bakeyire ii ate amasire enkuba egakuba babakubaawo baganda baddeogamba nti enkuba egakuba naye bali mukukolaadisonsenkayi babakubeerawo baalisaza essubi nebagenda babikka ku masiro buno buwemu wanji buwemu buno omwana yawandiisa owamoneza n'amugamba nti wajja sente mugundi mu kitongole kyebweru mu unesco amasiro gaafuuka international heritage takyegaana ntwazizaayo musobole okuzaayo batyaleka naawe gundi leka naawe leka naawe leka naawe leka naawe Mm. kakati bano saakuga nti abazizayo abanalabye n'owemawokota yazizizayo kwosajjo how long did you take <laughs> wali wano wabadde olinyanyonyi wabadde walwalako naye muyinamitwe ate oyo ate oyo yemuwumba tutu simufungula ndiga emawokota mp tdeive this mone tumpijidiyo gulo <laughs> bali abazibawa eh, eh, yali mulwadde ah, ah. Eh. babadde tebanamuddiza waliwo bano bebazibawa nti gweziza etw embala sikadaga lwaki tebaziza hmm. ku consolidated fund nga mukakanizi bwe yagamba an impeging man it takes you two months to deliver the money to impeage mirundi nze siwulirangako ah, ah, ebisooka obireke omulenzi ambuuzangako nze jajjaawe kubanga omusajja gwe hmm? simayeka yeka yali mu tabbu ekiduduma omusajja yabba esikaveeti empya mu minisitule ya agriculture n'agitwala mu wakiso muno omulimi omukuukuutivu bamugambye nti pulezidenti yategedde yakutteragu nategere nti omusajja yayise tuleera ekiro mu kafyu <laughs> nagiteekako ekisikaveeta nagisasulira bagisanze kugeti ya agirikalica ana aba agirikalica bamugamba tiwange watwala mpya enkadde kiseeyo nebbanga lyekoledde muzeeyo akola mafiya edduka ono w'amasanyalaze kati sente z'abaliya zirya biliyoni mukaaga abagamba nogoba md md ajja kukulemerawo bwegenda gwe wasalawo omugoyo walya mugoye noliwona obusika kwata ku md nkulage n'ebifaananyi bya vidiyo ne setaite pictures uli akabwino kano eh. abantu abategerekeka hey. mirundi abantu abategereka bandyogedde ku nsonga ne baziwulira eh. naye waddanga eh. waddanga anti kunywa fenna hmm? kigwanga emumbwa nga yakimanyi nze sigana nagunywako naye naguvaako waddanga naye bwe twagunyweranga fenna nga womerwa nnyo okkwete n'amalwa ate mwagunywa mwenna eh. sibula abantu ate tubasiibula eki mwanti bye mwagala mwenna muli basasulire kuvuma katikkiro abaani Ah, <laughs> ekyakinzekiwagiseemuera bwetakulakati <laughs> basiibule banange mwebale nnyo olunaku ani lwaki lwaki aba ah, ah, ah, ensonga zabadde mumwe ensonga zabadde mumwe omusajja <laughs> yagenda masaka kwokya byoto semwogere was humiliated engineer walusimbi was humiliated whoever serves mengo is humiliated whoever serves museveni's government with the total loyality is humiliated by the mafias nali simanyi nti emafia can have the audicity to switch me off nti mirundi banzije ku tv mm. mm. ne radio nzawagira mu 7 nti tumujeko sie mafia ina amanyi naye nze baatakula ebatoni efu kale mukirize banaye tuve wano um, ono, ono mwami sonko kayingire tusobole okubanga tu, tugaziwa oga nti abamuli bakozi batya abamuli bakozi batya anti gwomu kubabadde ku nsonga eyayogeddwako omusajja katikiro wa buganda bamuyitanga mikayiri kintu mm. kati mikayiri kintu najawera dansi e, mm. omusajja jolejo yali wamawulire naga nti naye kintu teyasoma oluzungu dansi kitegeeza mazina aweze amataali aweze nankasa aweze tabulu aweze eki mm. kakati kakintu najakola kaerification nti nedda naweze gali akanamansasaana omusajja yakwata atya omukazi atali buwe balagawa nebeskwizinga kati jolejoyi yali muzinyi wa sikwizi mulungi nyo namugaa ndigenda yagamba katikiro nti kawere ku muwala wo ne mukazi wo fetujja gazina paka yesu lwalidda kakati abamulye ne bamusosonkereza kintu tikati nti jolejoyi akugambye nti tewasoma kyovudde toyawula dansi namugamba temumbuulya ebyo byamajangwa nga nenakirijja ono omuwala gundagire beyayimba <laughs> baali balalunga bali mukibuga kino mumyaka gyataano mukampala nga bakola ekimansula emisana ttuku naye nga nakirijja awunya envunza zamulya dda mhm. kakati katikkira kintu avuma jolejoyi temumbulya byamajangujolejoyi namwatulira naga nti aa <laughs> katikkiro yerabira ddala ate kintu yali musajja mubi naga ddala ddala kintu yekozeeko bulungi nnyo nze majangwa ye katikkiro ye mukazi wange nakirijja <laughs> yogerakino hey, profesa political science taliyo baafa waliyo ndebesa wa history profesa wegundi weeconomics wa, waliyo omu nga bamwyita obaani gwe baletanga mu bivulu byabwe oyo nga gwebapolomotinze kuba amawulire gaabwe gamupolomotinga kakati abo bafu abasekolo gye bafu nti tudde sooka otunulire a e Brazil bali mbwera likiti mu Latin America the minister has resigned Designing. after one week mm -hmm. why he cannot work with the president who is a politics a political wound player akauka yakali kawo nikaba sensira nadambi office eh kakati loko down nti economy efa unu bawukanye unu principle one week do you know what it means to be a minister in the brazilian government obitabya mmwe bino abalina emotoka envu hmm? do you know what it means to be an advisor to, to trump abamu tebalina nangatto abala tebalina bugaadvisor wa purezidenti alabikira ku mikolo kati yabayiseeko mweno crisis tito inflated tito thats why some of us weevaluate netugaa nti hmm, omwana wakabira essimu mm. esimu otegere omwana alibeera omugezi bwakabira esimu nebagimukuba nebagimujjaku webamuwa kyeddole nga akikanyuga lwaki ku kino kyo tebankuba kitegeeza kifu <laughs> eh, omwana alibeera omugezi bwomulabira maama we bwabajjamu akaleega amanya agenda kuyonka hmm. bwajjamu peti talina interest ate awo oddadi bwe kati buli omwama nyi federo yejeraga <laughs> baana tuba traininga abomwana ono lwaki yetegerera maama we ngaayambala hmm. yaja kuba mugwagwa omulenzi <laughs> akabira bere so kakati <laughs> gende wa trump trump is fighting with the medics tine vaccine toyinza kujitutwaza misinde vaccine tesoboka at this short time but this man wants to ye politician Trump ali mulugizigizi ah uh, ah politician ya inaka luka november ye politician by the time they will realize mm. nti vaccine how much to politician eh. what use chagamba eh. nti oba muli mutia eh. eh. oba muli mutia eh. oba uli mumbera ki eh. castolo under trump aha uh -huh. une bumana nazo ndana zino package hizo nako liko vifani <laughs> vya trump is a real politician eh. nabaga nti politician is obsessed by winning a, a, a, an election erivolutionary nga museveni akaluta katya yayagala bantu bekubeera bulungi kakati tubaawula nti ye trump bano badoctors bagaleka kutwanguya tewali vaccini esobola kukolewa tugenda kukera olowooza ye tabimanyi ye trump tabimanyi talina dokita we ye ayagala kubuzaabuza bantu bano if it fails amuredi nze nondebwa mu novembe bula emyezi emeka siyinza kubaddiza mu vaccini ne pulezidenti wano yakibakolako yabaga nti mu nnaku Eh, yabagamba yagamba atya yagamba nti munaku asatu mumukaaga amasanyalaze gajja kwala mu ggwanga ngaenaku asatu mumukaaga okuja kufe abalina amagezi tuzigabanyamu hmm. ti emyezi giri emeka aa yaga in 36 months we shall have sufficient power if you divide 36 months into 12 ofuna emyaka emeka the president couldn't tell the public nti mu myaka esatu mujja kufuna ki amasanyalaze kwetandika kubala mwezi era kyobulaba naku kumi nanya naku abiri mulumu naku ki aa ate oba kino ani ekijira mu kisiibo ekyemumanyi so bwe tuba tusoma propaganda kyembagani nti propagandist e political scientist e psychologist ani nti omusajja aba nanyini nyumba yamugoba nadda mu muti yes abaana bayingidde enyumba kuliko omulwadde womusujja yerandiroodi nga tebamukulaga alandiroodi nga tebamukulaga eyamugobya mu nyumba kiseera kkakati ati yeeyoleka ate ono tamanyi gyeyava kati baafunye bano baafunye bano abali ku tivi yaabwe balina international organization nti feredio yaffe tulina tivi yaffe tulina gipeperalizing at this time tiaba abatamiivu abali emityana naladisi najjayo omutwe abatamiivu abali emityana anti banyalwa mmere omwenge oyinza ogwegattamu olubuto olutalidde gwe mwenge kyoexcept kitondo Ah, ah, walagi mwenge gwabagagga walagi tosobola kumunywa era akutta kubanga kumaca walagi <laughs> eh. sipiriti eh, eh. e, e, kasoginywesa amazzi aganyukuganga ofudde kyobulaba abazungu banywa kawalwa wisiki kati ate bano abaavu anywa walagi ate nanywa katunda bebakankana bati <laughs> toyinza kunywa walagi nga tolidde emmere kakati tonto yekka era ezambia bakola omwenge gwabwe <laughs> nga 50 mmere kakati ono wa tv yakulimba nti abatamivu labo bebagwa naladisi wemityana najayo omutwe why don't you solve the issue kwate padlock bano abatamivu bakutwale gye bagunywero otekeko kufulweeyo omwenge ogumale ewabwe tebagunywereyo yanti kyenkubulira nti bano bava eno eno tv yo eyagala to market itself at this time which is a good strategy buli gwe twogerako public response betwegerako public response kakati bajja kukuŋŋaanya n'abalamu abatalina logiki nze sibagaana kubawa abatalina logiki nti myaika nanalize kakati nkuga nti professor wa psychology tetumuyina professor wa political science tetumuyina kakati mmuola okubula logiki nti kankubuuze why do we display voters registers okumanya betulina abagenda yeah. okula nabatali eh, abafuna abaki nabalamu kati omuntu akugamba atya nti omulwendo gwa uganda ogwabakwatiddwa gweyongera bweyongezi kabalwadde lwaki takusalako okutubuulira abali dispose eh. babatmabagako eh, babatugambaekyenkubuulya ah, lwaki kusigala constant why don't you remove the same way you remove dead people and those who have transferred to elsewhere from the voters register to make it appear accurate mm. why don't you deduct those who have been cured yes they were infected but they were cured why do you produ- continue yeah, making continue the adding. same number to rise ndowooza bakola registered cases mm. mu uganda kuno kuno kuno fe abasoma logic logic mathematics logic tomwepankako logic mathematics bagala kumanya registered cases mu uganda covid-19 nti wali badde ogamba nti bannayuganda kaakati abali ekikumi mu ensanvu jako ekinaana oba explain nti ku muwendo gwaffe gwe tubadde nagwo ogwensanvu kakati kwegaseeko basatu ate bebabanyonyola tebagamba nti bano bakenyani drivers kitegeeza oh, the only explanation i have like uh, somebody who does not display the voters register he wants to use the dead people to vote emizimu gironde to inflate the voters register these people their changes what they want they must this figure must be maintained why every sick person gets 65 dollars per day okuvawa mm. aniazibawa abalwadde bundu hubi these are civils conmen so and as a result ekintu kino kiri inflated yes and and and for for what some logic to you know it unexpected result why do i continue to suffer to sacrifice in my house without food if the number is increasing kitegeeza yo formula nfu ate oyagala ofuluma ate gwe yongerere ddala anti enfu formula nfu kandi awo twali gambye tetulina awe what's now is a difference between mafuguli magufulimagufulimagufulizekemiswe e, explanation ya magufuli yoli gyeyaŋamba ono gundi dokita ma, ma, ma, gundi magola mm. magola yaŋamba is an expert in viruses yakola konavi